到底要提前多久报名我们 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训？我建议是提前一个月到两个月，但很多人达不到，那提前一周行不行？也行。为什么？因为大家很多人已经按错误的教学模式坚持了十年、二十年了，也不差这几天了啊！这给你们的答案。那为什么要提前预习？因为提前我会给你准备三个阶段的训练计划和预习资料啊。预习资料里面理解很多技术元素以及他们的不同的搭配方式啊，包括很多不同的东西的演示啊，包括还有给你演示小白四点五小时我。 从零把它教成那个样子，那主线过程、主线任务我完成了哪些？里面没有演示一些娱乐化的环节，但是我演示了主线剧情是从什么开始教。很多人认为教课是从拳左直、右直、摆拳、勾拳啊、腿、膝、肘，然后再把它们合起来。其实不是这么教课的，我们是上来就干组合。我们为什么？我们怎么上来就干组合？怎么心理引导？怎么最快速教会的扫踢？很多环节是在那个视频里给你非常认真的演示，然后再来到线下的培训，我会给你讲解为什。 什么画面中出现了这样的剧情？包括一个正灯，我怎么引导他，让他未来不会掉手？包括怎么演示？ 教这个学员从第一节课开始，让他永远都不掉手，就是一些心理引导，包括一些反应、一些意识的引导。他不是通过嘴去说的，他也许通过你某种行为去完成的。包括我们怎么把学员扔到陷阱里，让他 <laughs> 再一点点爬出来啊！先让他试错，给他挖个坑，快速让他掉下去，然后再给他救出来。因为这种教学方法是最快的啊！这些模式实际在提前的预习的一些资料里面都有视频给你演示，只不过你看了你不知道为什么，但是到了培训现场，我会给你放压缩版的视频，我会在。 再去给你讲，还有里面的技术元素，你要搭配到三个不同阶段的训练计划。 三个阶段计划理解成像是玩游戏通关一样，每个阶段都比另外一个阶段更难一些，它的模式更丰富一些。同时你自己练也要尝试用这个方式去带你的会员啊，或带你的学生。那也许你没学生，一个新教练怎么办？那你就带你的家人，因为这个过程是一个试错的过程，完美的试错过程。在做第一阶段的时候，你会思考，也许某一个部分的流程你会改成这样，或者某一个元素改成这样的搭配，是不是可行的呢？你思维中产生的这个化学反应在。 第二阶段里面，在下一个阶段里面，你会看到我也许给你做出了跟你思维中一样的调整。所以说这个过程是需要你尝试，你才会有思维的这种反应。这就为什么很多莫名其妙的人，他只是有目的、商业目的性的拿到我们的教学训练计划和预期资料，他看一眼，他说可能觉得没什么。因为一般来讲啊，有一些商业目的的人，他反而不是用心去学习、去用这个东西去练的，往往他没有体验过说连续一个月按我要求的去做，呃，那他就不会发现隐。 里面的秘密是什么啊？因为它也是配合线下培训，我要去讲给你的。理解提前给你的资料，还有给你的这个预习的训练计划啊，这些东西都给你是个标版的。那有了这个标版，你把这些元素做的一个极限自我训练的一个程度，呃，一个非常好的一个状态，来到现场我会再次标准，而且我会告诉你如何最短的时间内可以教会你的学员。我们用什么方式心理引导，怎么去催眠他？我们怎么去诬陷栽赃他？告诉他这个动作其实他对了，但我们要骗他说他错了。 我们怎么用这种方式去强化它，包括我们怎么用一百一百百分之一百五十的标准去完成，最后引导他完成一个百分之百的标准度。这些东西都是线下告诉你的，包括如何训练训练的模式，我们做出不同的搭配啊，做出千变万化，每节课让他感受是不一样的。那就是到培训现场，我会基于你提前预习过的那个模板，我们给你做一个变化，做成不一个变化，给你做一堆变化。每天上下午的给你课程演示，然后我会在二三四天给你放 PPT，告诉你我。 到底哪个模式、每个模块之间互相的前后调换了？然后我们的里面的元素怎么去改变？包括给你的环节、热身、主菜、甜点、拉伸每个环节之间的关系，包括怎么去实现？说热身的时候我们尝试某个技术可不可以做？那在主菜环节如果 OK，我们用什么样的模块再把这个技术做一个别的搭配，让你学员感受不到我们在做一样的事儿，让他感觉到哇一个新的东西，然后非常有意思。发现问题我们怎么立刻即兴的去在甜点环节给个新的训练方式去？ 调整，然后明天、后天、大后天我们怎么去做？包括上课先教什么，后教什么？一百节课上课的思维方式、逻辑啊，怎么去逻辑去搭配他们？包括很多人说不知道该教什么了，那我们按什么样的方式开始？要按什么样的方式往往下去延续？怎么去拼凑？包括中间引导性实战怎么去做？然后包括每个模块之间的变化怎么做？包括体验课怎么做？包括一系列的太多太多组合怎么变换？我操，特别多的东西，这是我培训要给你的。所以你不预习的话，我来现场讲，你会觉得我说什么都是对，因为没有试过错。 错的人没有按我给你的逻辑去尝试过的朋友，你来到现场，你可能认为我以前是运动员很牛逼。我们这儿来的运动员特别多，我们这儿来过很多运动员，有打过伦皮尼、打昆仑决、打很多比赛，包括女子全运会应该是冠军。然后呢，在那个公斤级他是最强的，都来过。来了，大家的反应都是我讲的东西是大家闻所未闻，包括这些思维模式是非常欧式的啊，它不是中式的。因为如果你没有接受错的训练方式，在中国不会需要有教练培训的。那怎么作为一个教练？在国外的方式就是你做一个做好。 学员日积月累之后，你就会变成教练，就这么简单。因为你的老师带你上课的过程，实际你也看到他怎么教课了，对吗？然后你做一个教练，你只需要重复他的方式，然后在他的点拨下，把有一些没有告诉你的逻辑给你强化，告诉你点拨你一下就 OK 了。在国外的教练为什么上课方式标准化这么统一呢？每个人都他妈像我一样上课，为什么呢？因为大家都是在这种思维方式下的。 呃，环境下当一个学生开始的，所以国外没有教练培训，那也就是国内以前教的是错的啊，以前的模式就是错的，很多人不承认，他说可能是运动员是一个方式，爱好者一个方式。 我会下一段视频给你讲，运动员和爱好者就他们是同一个方式，只是在一些调味剂、有一些环节、有一些小小的引导方面，或一些内容的缩减上面，一些针对性、一些训练目标上面，它是完全不一样的。但是，在一个教练他的能力是能教职业、能教爱好者的情况下，他的方式是完全一样，他的方式是完全一样，但是只是里面的环节的一个小部分元素进行调整，仅此而已。 啊，但是教练能力有高低，对吧？从一个模式，也许你你的能力没有那么强，你只能带爱好者。 OK，也许有的人能力很强。OK，当然你也能带运动员，但是能带运动员的人一定能带爱好者，因为这个模式我建立是在一个全世界的范围下我去讲的。我不是讲我在我们国家怎么样，因为只有中国像我们这么教课，大家得明白，只有中国是他妈这么教课的。泰国其实教私教课的逻辑都不一样的，但是泰国教团体课你是没有办法去学习的，因为那不是一个科学训练模式，那是一个人海战术，一帮教练去给你扶板，那不是一个真正的互动性的一个娱乐性互动性的一个课程啊。如有的人永远都是在吃非常。 难吃的东西，它会不会体验到好吃的东西什么样的？所以你提前要预习，好吧？下期我们再讲职业训练和业余训练在国外到底是什么样的好吧？感谢收看，下期见。